سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله والله الله والله الله والله الله والله الله الله الله والله الله الله الله والله الله والله الله والله